ya nza nkubwira ngo ngo kungu numinge nihangana ndangana ngo ngo no ningi nisongono murasuza nk'abantu muri urwo rurimi ngunu cyo nababwira cyo nababwira ati ningi ninenge nezanga natu ningi ninenge nezanga <laughs> ningi ninenge ubwo ni neza tunabwira abanyarwanda kari eh, neza pici mukome mu gakino nyita big deal mwami w'amadira don't give up sinya oh, shake baby don't panic skuri skuri man je bajyaga bamufata ku mavuta ngo biranga abayibaraguza bavuga ni iki kwizira yutubica nuzo wakoresha sibyo bavuga abayibaraguza ngarabeshya ngo iki n'iki bamushyirazaga arabakoboyi benshi sibyo eh. nanjyeho ntabwo namuhereza n'ubundi reka munyarire mwana umukobwa Wagwan, ladies and gentlemen, allow me to introduce my way. Of course, it is MLive. Live. Njindi e L-I-V-E-T-L-I-D-I-E. E, I got you covered. buy one of the baddest, aka Ye Baba Way. Yebaba Way. It's some more things, more vibes, and the more fire. We are coming back live kuri Yero TV. Chira bikurikirane trap. going to babiri a swag. going going to to a swag. a swag. yeah. going to no a swag. yes I do. it's your boy shine boy Traxy you know akaba gahagije abantu badukurikiye ni abasirimu ya you know gaca sibyo bihe byose kabisa bano mukurikiye Yero TV noneho muri kano kanya babana nakiriye na barapere noneho ngiye reka mbatunguze kano kano ntago twa twabitubwiye mbere ko dukora ikiganiro ko ngiye kubaha beat muri ready yeye muri ready yeye noneho ndashaka noneho mumvugira more fire it's a more things more vibes and more fire ubereke dukore show ya danger man yeah what vibes buski okay hanyuma muri tayari mwinyumvire na beat sasa twende twende okay uri kuyumva neza Yeah, yeah. Uh, daí um Mr. produto. Radio, uh-huh, Yeah. Yeah. Woo! Yeah, yeah, let's go. Uh. ni wowe the unity mbivuge nenga utakene kutambuka n'abasaza bagakikira si abasaza gusa ahubwo no ku cyangwa se ku gisozi aho ni mu bunyuda abatebe bose bagahindukira mbese mvuze ko urukundo ntabwo naba mbeshye ndibuka duhura bwa mbere eh, nabonye ndapfa na shida numva waza ukaba ubuwe umutima utuje n'amaka kra kra kri kri pa pa pa pa pa let's go let's go yeah pull-up kanda usheke danta uri danta ko nkundi ijana bwiza buteye ubwuzu nagufite nakubaho na buzima stitch is a keep your eyes open where you wanna go where you wanna shake ah bwiza buteye ubwuzu uramwenyu dani wowe nahise mungo utuma babizi yashizwe babarira mu rugendo rw'urukundo dutambatane my lama da my pa pa pa Yeah. yeah. so how it is, of course, it is what it is in the yeah, TV. Remember to subscribe on our YouTube channel kugira ngo ibintu byose biza kuba ari more things, more vibes and yeah. more fire. Turabakiriye hano kuri Ever TV. Murabyumva muti swag zimeze gute? Yeah, swag ni cool, ubu ngubu tumeze neza. Yeah. turagushima kayo kuba utwakiriye tugiye kuba eh. man broski kano kabiti kari wane denko bimeze bite yewa ni ibintu ni cool kabisa ni wanene ibintu ni pull up sasa rero muruze kutubwira no kuri Yaro TV muzane stories tujye kwiganira turabakiriye karizera ku byose biraza kuba ari wane yewa no fresh kabisa yes hanyuma denko reka mubwire ubundi life yari imeze gute mufite pull up ni brand new song yanyu sohotse muri no minsi rona muraba rapero mufite swag waramuje muri industry bintu ari eh. mofaya kabisa ah bimeze bite tangire sasa ikiganiro cyacu yewa kabisa unaona shine boy kabisa pull up ningo milianze kabisa ewana eh, turi kubikurikirana abantu bose bikarage hariho ibintu byinshi byiza cyane ni iki ni iki <laughs> hanyuma lifestyle yo guteza ubuzima biragenda music muri kwikora harashize n'igihe mwadukubise indirimbo za kera za harya yayi nimo byinira muri club na nayi gospel eh, wakaka waka yes urumvigwa amaso zari hot kabisa hanyuma industry murayibona gutse ngewe reka nehera aho ngakuko n'ubundi ni Yero TV icyo tuvuga nta kinini kuri showbiz kugira ngo turushe kuryoherwa n'ubundi n'ubuzima abantu badukiye n'abakora subscribe n'ibiba more things more vibes and more ah, showbiz murayibona gutse yimi imitsi sasa ewana shopu zikabisa iyi minsi turayibona fureshi harimo zaga harimo ibintu byinshi byiza n'ibibi ntibyabura uri kumva ako kantu reka tubwitse zaga umuntu n'ubundi impamvu ya rotivi turi hano nuko yanga ibyo bibi tubivaneho hano ni good vibes gusa only good vibes kugira ngo byose nyine tubigire yambi iryohe ibintu bibi tubikureho izo saga ziri muri indasitiri ni izihe ewana eh, wumve ngo twe nkabikurikirane trap music ntabwo twaburamo boro nk'izo z'agafu z'abasani batwikaraga n'iki ntabwo zabura abantu batudisitabinga mani mu kuzamuka kwacu ewana eh, nawe urabyumva neza urumva muri bo murangira mu rujijo rwatari ngira ngo nikumva abantu badisitabinga ubundi ni ukuntu bimeze ibintu ikibuga kirashyushye tu ikibuga kirashyushye indasitiri hoti bya danje abakobwa barimo barabikora barimo baraza ari benshi sibyo ikibuga kirashyushye indasitiri yarakuze mani sibyo eh. natwe twayijemo tuzanye ibintu bishyashya ino ibintu bita bikurikirane trapu mani mbabarira ntacyo nakubwira mani oh, mbabarira ntabwo wabyumva ibintu biri hevi mani sibyo kandi tuzanye ibintu byacu tuje kwereka abanyarwanda ino ni injyana nshyashya itari isanzwe izwi bikurikirane trapu music man ni ibintu bishyashya gusa kandi ni biri dope man ngotesha mumbabarire ya wingenza nkubwira ngo ngo nubwo tubikora gutya ntabwo tubagagaza nabitwaye pole pole right now mbigeshejeyo twarashe tugwayo ubugingo nabwo bugwayo amagambo bamvaho hato batanangwaho right now ndi gukora hit ndibize ubu nshaka inoti nabuze nasize nasinye muri bikwi cyane trap right now ndi kubarizwa abantu benshi ntabwo biyumvisha uburyo impano nk'iyi ngiyi ituruka mu muntu nk'agaca dusange muri ginyero hamwe tumena amapoto udafite yose nuvuga episi nunahagera peti we baguha amata gusa ubundi usibe kwijuta yewe kurane ya kera cyane peti ndabizundi inyuma nkweto nk'inyonji idakira yo yo yo broski <laughs> ah. ah, pici nk'ukomwe mu gakino nyita big deal mwami w'amadira don't give up oh, baby baby baby sinya shake baby don't panic skuri skuri skuri skuri skuri urumva ibintu ni hot vibes none ndashaka hanyuma um, denko none twikomeza na stories nyine ubundi nta kintu nshaka none kwimenyera ubuzima bwanyu stories nk'abaraperi none mufite vibes iri hot no munsi no kwikorera ikiganiro ibintu bikaba arimo nanjye dushaka kwimenyera eh, Ah, mu minsi yashize nabonye kuri status yawe hari akantu wapostinze numva karisha zanjye cyane numva ko twanakabwira nawe ku banyarwanda nabo bakakamenya kuko muri abastar by the way murimo eh. murazamuka tumenye story zanyu ukuntu zimeze eh. Eh. nigeze kubona hari umuntu mwigeze gutukana kuri status yawe uranabipostinga muratukana nashaka abaraperi mu minsi ko muri gutukana habaye ibyo biturutse ku izina rya bikurikirane abatipe nyine ni itangazamakuru naryo ryari rishatse kutwiba izina biba ngombwa yuko nyine dushitingana bya danje hmm. urabizi nyine bashaka kuturega bitira twebwe eh. kandi twe twarabatanze izina eh. Eh, bayita ngo nimba ari bikurikirana tv urimo uranabatwikira uvuga ngo bihorere bihorere ni ukuvuga ngo bikurikirana yamaze kuba brand ku buryo n'iryo zina waba wumva banaryiba yewana banaryiba ahubwo bagashaka kuba dusiga fo gacapi urabivuga iki ya mani muri bikurikirane trap ni bya bintu byivugira tu ni cya hmm. kintu urema real creativity yayo umuntu runaka azana mani bitabisanzwe biri ku isoko tu none bitewe n'uko byakomye abantu n'iki akari abashaka guhita bagushyira zagara bashaka guhita bakurya umuzigo tu gusa ibi ngibi navuga ko twabirenze bikurikiranye turapu turimo turakora promotion yayo mani n'abatekereza kuturya umuzigo mani muyo muhejeje mani sibyo kuko twebwe mani cyane trap mani dushaka kwishyira kuri level mutabyumva kandi n'ibintu bishyashya twe dukora trap ariko ntabwo dukora za trap iki n'iki size twe zero twe tuzanye ibyacu bikurikiranye trap icyo nababwira cyo ibintu biri dope ibintu biri heavy mwana suni harashya kabisa bro <laughs> ahubwo wananga utishima navuga ko turimo turazana trap ariko navuga ko nongeye dufite indi trap iri muri ubwoko bwacu bushyashya butari busanzwe buzu sibyo hmm. ni trap bita trap nguno tu iri mu rurimi bita nguno nguno trap ya ururimi rwacu bita ngunu tu eh, mufite ururimi rwanyu none mwihimbiye eh trap dushaka gukora muri mi rwacu twasanye bita trap ngunu tu mana namwe kumbera nka rutambi kandi muzana ururimi rwanyu si rutambi afite ururimi ntago bibaho mana ni rutambi language nanga mufite trap nguno eh, ni trap ngunu ah, tu nk'akajambo nasuza nk'abantu muri urwo rurimi trap ngunu cyo nababwira cyo nababwira ati ningi ni nenge nezanga na tu ningi ni nenge nezanga ningi ni nenge ubwo ni neza tunabwira abanyarwanda kari eh, neza ubundi wabwira ati ntangana uri kumva cyangana wangana gukora sabusikarayibu urwo rurimi mwana rurapamo ururimi dufite n'ingoma n'ingoma n'ingoma ifite ingoma yarwo reka mbikurikiye na ribuski ya nza nkubwira ngo ngo kungu numire nihangana ndangana ngongono ningini songono otengene eh, gengene lengene zangana ningini gangana tongono ngongono ngono mungono ngongo no utore trap ngono muri bendo oh, dore trap ngono kuri street eh ngono trap ngono muri bendo ya nangana nangana nangana na eh, muruko barona mufite ururimi rwanyu mufite slang yes bya bro mufite hot vibes zimeze fresh cyane nkabikunda cyane rero kubona abantu nkamwe muri kuzana creative industry mugera mugira creative hanyuma rero reka dukomeze tuvuge kuri showbiz showbiz murumva mumbwira showbiz ni ngiki ku ndirimbo yanyu pull up mwarayisohoye yamaze kugera hanze ubu ngubu kuri youtube bimaze kugira views zingahe sha imaze kugera views eh, muri nibwo ikigeraho iracyari hasi ni mu ijana gutyo kuzamura mhm. ewana turi kugenda tuyikorera shira cyane kabisa iracyari hasi byadanje kubona ishyashya tu ewana bayitwikire like share comment sub mwani ibyacu ntabwo birenze aho wasanga ibihangano byacu hari easy haroroshye kandi n'ibintu biri hejuru tu kujya kuri tu bica nukandikamo bikurikirane trap music byo wenyine tubikurikirane trap music ubundi ukahita ubona ibyo ari byo hanyuma ndashaka mumbwira none <laughs> iki cyatumye indirimbo urumva views ijana eh. sinzi ko zihagije kuri mwebwe mumbwira iki n'icyatumye itazamuka ese mwa mwaragejeje kuyikorera sheya byagenze bite ya urumva n'ingoma yakozwe muri ya minsi urumva yari iminsi itameze neza ku bantu urumva kandi n'ingoma imazeho iminsi nk'itatu tayifinki urumva ntabwo ari ingoma nyine imazeho igihe kinini tu urumva rero umuzigo n'ubundi turimo turaporomotinga turimo turakora sheya mpamvu ubona turi hano tu twaje mm, kubikurikirana hano badutumiye tu ya mena <laughs> <laughs> indirimbo ikiri hasi bya danje hari abantu bagiye badutenguha nyine b'abanyamakuru twagiye twikaraga tukabaciringisha bikaba na ngombwa yuko tubaha ibiceri yewana <laughs> tukamuciringisha kugira ngo adutwikire tu ubundi kugira ngo n'ubundi duce amazimwe byatari kugira ngo eh. bavuga ati ntabwo burya bari abatupa bari kubeshya eh. vuga nk'umuntu tumushyire hanze tumuvuge atese byagenze umuntu tumuvuge tumushyire hanze yewe njye sinabica kure cyangwa ku ruhande sinibara araguzwa n'iki nifata ku mavuta umwe mu iki ku mavuta yakoze iki fata ku mavuta twamuhaye ibiceri kabisa ngo dukine arabirya kabisa arayinyweye eh, ya benzi we niza oh, fata ku mavuta afite benzi yahawe na fedi tivi i think so eh. yarabiriye se mwamuhaye ibiceri eh, yarabiriye kabisa umuzigo ntiyanawukina nimba sinzi kabisa iziwe arabinywera yewa ni benzi niyo yari yawe fata ku mavuta rero fata ku mavuta mani ni umuntu nyine uba ubona ari aho ngaho nyine ubona yagukora ibintu byawe uko gusa n'umumara guhura nyuma agahita agushyira zagaratu natwe yadushyize zagara mani jya bajyaga bamufata ku mavuta ngo biranga abayibaraguza bavuga n'iki ku izira yo tubica n'uzo wakoresha si byo oh, bavuga ngo abayibaraguza ngo arabeshya ngo iki n'iki bamushyira zagara abakoboyi benshi si byo mm. nanjye ntabwo namuhereza n'ubundi reka munyarire mani umukoboyi we ku mavuta mana igihe ntacyo twakubwira mani weheza ariko turimo turaza mani si byo <laughs> urabizi mani sibyo kandi nta mvura izagwa bro wewe witi tuwe turebe ibintu bigiye kuza man yo ibintu wadukoreye iki n'iki nabirenze twe turabanza bakizamuka tuguza guma dukore n'ubundi nk'ibisanzwe ma nubwo dukata tuzajya ahandi tu sibyo mbese fata ku mavuta mwamahaye eh. indirimbo yanyu yanga kuyikina byagenze gute fata yewe bindi mani bayibaraguza ngo n'iki ngo umuntu azamure eh? mm. ngo umuntu azamure sinzi bakuzamura eh, wisanye ngo mwamwishyuye amafaranga Eh, ibyeka kuyivuga wenda ni biba biri ku ruhande si byo ariko nyine eh, ariko mwebwe mwaramuhaye ngo abakine eh, kuri televiziyo kuri radiyo ko indirimbo yanyu ibyo yahaye kugira ngo indimba bikurikirane ariko ntabwo indimba bikurikiranye yaratugotesheje gusa kuri twarabirenze ibyo ngibyo twaramukwamye mana ni nk'iki mwamubwira cy'umwihariko nk'akamesaje mwamugenera niba yarabambutse ni agatsibure mana ni agatsibure <laughs> fata ku mavuta ngereka mubwire we ku mavuta tuza tugabane cyangwa bimeneke tuza tugabane cyangwa nibanga bimeneke si neza yifata ku mavuta mm. eh, none njyewe murashaka no umuntu amurasira no mu mirongo none umuntu amubwira mu mirongo mu mirongo mu kubitira crap kugira ngo bayumve ko barenze n'ubwanzu kubakina indirimbo kuri radio kandi mwaramwishyuye ariko nyine yumve ko nawe yaba yarakoze ibintu byo gufoto kubitira akantu ka danje reka mbabwire ko bihimamana you know ngo barihimana bazika atarinjye gwiyimitse ngikaraha wegena rurema murabizi nimurigira n'imyaka myinshi muratigita kwigira fata mm. igihimba cyo hejuru gisa nk'icyambaye roza man roza yavuze ko adakeneye kuzana iromba we tuza nta mvura izagwa ni nabwo tuzakwanika izuba rizava vuski <laughs> Um, ikintu namubwira se fatasi fatasi waranyibye urarya urikara kumera neza ku biceri byanjye uwo tuzatugabane cyangwa binameneke ibyanjye ni ibyanjye ibyawe ni byanjye sindi nkawurira ku buceri bw'agafu e eh. barikaraga ngo ugire igati ubugati bwawe twarabubonye wowe tuza meni hambo ji noneho sasa njyewe ubwo eh, mbuze icyo ndenzaho reka nishishikira ahubwo tunabivaho wenda eh. kuko mpana ibintu mukorewe ku mavuta ubwo naza kubibona ye baba we hafi ah, nifata ku mamesaraga ye baba we <laughs> nifata ku mamesaraga ye baba we ye baba we rero ibintu ntabyumva turaza kumukira natwe turaza kuripotinga yitube channel dore ko ripoti iteje ikibazo muri ino eh. minsi abantu basaze yewe nyine bakorewe umukoboyi se mwana bitayaguti bishoboka yego mwana baramurabuje wallahi umunyari abakoboyi nyine ntakunda ariko n'ubundi ubundi uriya mukoboyi ni neza ari dope mana ari hejuru azongera abikore tu mm. azongera abikore abakoboyi bahite bagwazagara nibwo bazabyumva ubundi nahagaruka yago namwe mwaramwemeraga eh, eh, uriya mukoboyi ntareba imana uriya mukoboyi ni umukoboyi uciringa bya danje no ni eh. umukoboyi uciringa utapfa gukatira gutyo gusa nk'abandi baji bagafubye n'abana bo mu nzira tu mm. yago tv show ibintu byamubayeho ibintu twese twabuze icyo akoze abakoboyi bamwemeje mm. gusa nawe akomeza imana pushinga imana n’ibindi ibindi bishyashya ubundi afite impano abantu bazamuyoboka tu mm, njya mwigeze mucira ingano wese basukigiye ku kantu ka promotion ngo abe yagira icyo abakora byadanje gusa ye ni umuntu twize no guciringa mbere um, umva ko ari umuciringa mm. gusa yahise hazamo na biriya bibazo bya tubica niba warabibonye ubu ngubu ni uko umuntu agafunze nagaruka neza yongeye kuba arimo fresh umuntu mwanahuza nta n'ibirenze tu niba mbyumvishe neza n'uburyo mubivuzemo n'ijwi numvishe bisa nkaho kuri potinga yago cyangwa se cano ya yago kuba byaragenze kuriya bisa nkaho byabababaje byatubabaje kuko natwe urumva uretse na yago tv natwe hari abaturipotinze urumva oh, bavuga ko natwe twabibye bikurikirane copu kandi bikurikirane copu ari iyacu bizwi sibyo mm. urumva nibintu bisanzwe bibaho muri indasitiri uzana ibintu cyangwa wakora ibintu birenze mm-hmm. undi muntu agashaka kubikurya tu imana iyo indasitiri turimo mani yose turimo mani ubwo si umuntu arakwemeza hano hanze oh. ntari none ngewe nk'abaraperi none ndashaka kubibariza ku bandi baraperi murabizi na shopu bizi turimo kuvuga ndashaka mbwira abaraperi batatu babigukorera agacapi santiwe muraperi ubinkura wa mbere mu rwanda bamwitaga pifura dore dore nyiza niwe wabinkorera pifura mu ndirimbo nshyashya ya philip bita yitwa gafoto eh, nayumvishe mani indirimbo nziza it's a good song mm. indirimbo nziza mm-hmm. mani nyine pi ni umusaza mani ngewe nakuze ariwe nemera tu uwo ni umwe wa kabiri sasa eh, mu rwanda se mm. mu rwanda njye ntabwo navuga ko nemera umuhanzi tu ahubwo njye nemeye indirimbo nziza indirimbo ari nziza ndayikunda dukupitira top 3 sasa twende basi uh-huh. indirimbo ari nziza agiye ndayikunda tu dukubita nyine nk'uturimbo turi kubikora no munsi top series ndazigukaraga nari bumereje eh denko wowe top indirimbo ziri kubikora muri iyo minsi ngiye top 3 hano mu Rwanda si umubwire gute man mm. shaka besara abaso ngewe indirimbo mvuga atabasani hari irangoma ya ojetutoni yitwa ishyari ishyari eh, mbwira abasani bose ngo bareke n'amashyari tu Eh. yewana imizigo ni myinshi gusa njye iyo ndi gufiriringa muri iyo minsi niyo ngiyo imaze n'igihe kabisa eh. maci rispekiti oji kabisa ese wenda turacyari kuvuga kuri show bizi hmm? hari fata ku mavuta mujya mwumva ukuntu yivuga eh. simujya mwumva avuga fata ku mavuta buriya fata ku mavuta na supermanager iyo urebye ku ma youtube channel yinaha njyewe nk'umuntu wo mu youtube ndabibona N’abantu abantu bafatiye yutube zacu inaha runini cyane mwebwe nk'abahanzi se abantu nk'abo muri showbiz ese bafite icyo bamaze bameze gute ndashaka mumbwire kuri wenda super wenda fata ku mavuta mwamwibasiwe mwamukoreye ibi reka twereke kongera kumuvugaho ahubwo super manager wenda reka tumuvuge wenda n'abandi turabavuga niba mubazi supamenaje we ntabwo nta kintu wamuvugaho ukundi ntabwo ari umuba mwarahuje cyane ku buryo wagenaga umwirasire umurasire si byo gusa na supamenaje nyine nawe ni bya bindi yutube canamani bose ariyo bakoresha batwika nk'uko natwe twakoze yutube n'abandi bakaba bari kuzikora ntabwo irenze tu mwari uhuye n'umukobwa uba urimo neza ufite yutube canamani feshi mugaciringa ari umukobwa ufite umutima mwiza arabigukorera tu gusa arabamuhuza bakagushira zagara nk'abo ngabo twavuga nyine mbere tu hmm. nzenko nawe na nanjye uriya musani kabisa nabyadanje ni gutya naciye mm. nabyadanje namuvugaho gusa nyine nashyuye n'ikarage kabisa yewana ntabigiwe arasaka mu nkubita kandi ga kamwe noneho twongere dushyuwe sasa eh, freestyle se eh. Yeah, let's go. Woo. Yeah. Maji. Skuri skiri. Yeah. yeah. kubavuga babanje gaca narazana n'agapisi kaza kumuraza nawe mukimutsanire kwinuza n'ububoroge turatahira so nawe utuvugana magaze pisi ko maza dushiture yose manyura manyura mwikarage kwimakosombere na reka doga ari shi shini kubwoba shenge ni na ntwaro ode nibera bendo e ijyana n'ibikurikirane trap yo gripa na by'imihari shyira ku meza tuza tugabane cyangwa binameneke kre kre kre pa pa n'abakundiye uh, vibes mufite bya hatare hanyuma sasa noneho denko yibwira stories wenda mu buzima busanzwe stories yagusekeje kuri uno munsi cyangwa se yagushimishije yaritanje mani twivayibingire fureshi none sasa eh. mani sitori mani ikintu uyu munsi cyashimishije wumve nkonyi kibyuka n'iki n'iki mhm. ni ikaraze wa sitiriti uri gushona n'iki n'iki n'iki eh, mani uzi kujya sitiriti nkasanga ni neza mani mhm. uzi gutsindira mani atsindiye inote ya gitanu hariya mani nakakaye reka batemera ndamukizwa n'iki koko eh. uranagurana akantu niba wanagitsinda gacapiza ukumva mugaya turasabye <laughs> ntabwo ari yabimbwiye ahubwo arabimbwiye ntabwo ari buducike si wumva arabitubwiye eh, tujye n'abanyarwanda umukoboyi ahubwo agiye eh. kwita bikorolayize iraryoha isoko turava muri interiviyo dusanyuka nuko eh, bimeze dusanya muri tv ajya kwikaraga kabisa oji oji icyo gitanu turakirya ariko urabitwemerera abanyarwanda bose babyumva yewe <laughs> turakirya kabisa baguhereza <laughs> ntabwo twaje gutwikira abanyarwanda ibintu bigomba kuba kuba ari ibya nyanza ntabwo twaje gutwitsa abanyarwanda afite ashobora kuzana amaganya akadushyira zaga ngo turabona ahantu noneho turi buge sasa hanyuma sasa murumva ikibasigaye ku mutima noneho mwumva twabwira abadukurikiye cyataye gusa murumva interview ko nguko igenze niko biri haraburamo gato ya interview uko igenze byari ibi na bya dasi byo kumunago n'ubundi ibi ni ibintu bihoraho tu sibyo ibintu bihoraho tuzakorana ejo tugakorana ejo tukajya no ku yandi ma TV icyo nabwira abantu icyo nyine ngewe n'umusore wanjye Trax Dinko nanjye gacapi dufite ibihangano dufite itsinda ryacu bita bikurikirane Trap Music bikurikirane Trap Music wajya kuri YouTube channel indirimbo wayifatisha hari ibihangano byacu twagiye dukora mbere hari indirimbo bita waka hari indirimbo bita ntacyawe n'abandi bakobwa no bita zero trap no ushobora kuba muyizi izo songs zabo ni dope bya danje no eh, izo songs zose rero ziri ku channel yacu dukoresha bikurikirane Trap Music banyarwanda banyarwandakazi mutabare rwose mu gihe murebe ukuntu ziri gukinwa kabisa ako mukurikije vibe zanyu mufite mm. ni nk'uwuhe umuntu w'umuraperi muri muri hip hop nyarwanda mubona ushobora kubagwa mu ntege ewa <laughs> ubundi twebwe turakubwira ati twakorewe ko twe turi ibikomangoma se oji kabisa ariko hari abandi bitwa ibikomangoma eh, brad eh okay urabazi straight out anyanza eh ndasho robo ni umusani eh, wanjye eh, robo yewe peace out to kabisa yewe kabisa ndashona ni umukoboyi wanjye nawe ni igikomangoma wawe nabyemera urabe wabyemera ko yakuba mu niki fresh kabisa yagwamo nabirenze ubundi sasa ubundi sasa mm. sha urumva nyine neza ibintu ni were mani yewana mm. gusa ikintu nabwira abanyarwanda mani mm. ntibakurikirane ibihangano byacu dufite ibintu byinshi bishyashya byiza kandi yewana bikoze fureshi n'abantu barenze mm. bafite icyo baturusha nyine bari hejuru yacu n'abandi natwe dufasha so urabyumva nyine nibadufashe bakoreshe ya layike ku mbuga zacu yewana bikurikirane hose turahari imbuga zose kuri IG natwe wadufatisha tuba turiho oh, online rero no mushaka ko dusoza ikiganiro gutya niba muradukubita freestyle niba murabwira abanyarwanda niba murapresentinga something i don't mike sasa ngiye kuzibarikira ngewe nigera inyuma cyane ngiye negereje kurya show sasa show ya nyuma ubu ngako ngako nta kanya ngewe nasezeye bye bye ladies and mukore subscribe mukurikire bikurikirane trap music ubundi ibintu biba ari mo fire maji niba bizi bafite nitiku bakunda batazi batera amapipisi ringe sinzi bisabaga fema bagenge batazi kigali nahuye na shiki efi isi yose ni le ibindi ndi nari rikuza nkura mwibiringirinda baji e eh, reka dupange tunyakurande aca amahe nicyo bazi nime kiripa mu mitwe ya pansi impinduka nyinshi ngiye nkunda na pa ndatera karuru munyumve na ne nasibe yose hasigara icyakurikiye wese baji ngenera inera gasuma kiri sikoro sikoro yeee ya ya nubwo tubikora gutya ntabwo twabagagaje ya ya mwaraje mugwayo umufungo ntabwo ugwayo ya ya wagwana ibikurikirane trap music right now turimo turakora ibintu bya danje man mwebwe mwutumubare kabisa mutujya inyuma muzabona ibintu biri drop tu ibintu biri drop bya danje man ivasi zirahari indirimbo zirahari man mwebwe mujye muyikurikirane wallahi Think you will like lion kabisa OG OG OG. Let's go, let's get it. Pop.